Es la que está waktu nah, belasan tahun berarti ya panjang sekian banyak sekian pak sekarang nggak ada tanduk kerbau yang begini iya ada ini dia pada kau pak itu orang ya anak Halo. Excuse me, yeah. No. No. Okay. Sorry. Oh, nyam. Yeah. bapak mama anak-anak yang ada di kampung Tarung yang saya kasihi anak-anak rombongan SMA Negeri 1 yang saya banggakan selamat siang salam Om Swastiastu <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan keluarga besar SMA Negeri 1 Waingapu yang diwakili oleh rombongan Pramuka, PMR dan Sispala jadi tidak semua bisa datang ke sini uh, turut berempati bersimpati terhadap musibah yang menimpa kami sini ya turut merasakan apa yang Bapak mau merasakan di sini namun demikian kami tidak membawa banyak sedikit tapi itulah wujud rasa empati kami mudah-mudahan peristiwa yang menimpa ini menjadi pembelajaran yang berharga tentu di ke depan atau di kemudian hari semoga tidak terulang lagi ini yang terakhir yang terjadi ya. inilah langsung tondok ini eh, rumah darurat tanggal terakhir. Sama. percaya Tuhan berkenan bagi kami sehingga pertemuan ini boleh terjadi bersama dengan saudara-saudari kekasih kami yang mengalami musibah kebakaran di kampung Tarung ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh menuntun perjalanan kami dari Waingapu sehingga kami boleh tiba di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa yang boleh terjadi beberapa waktu yang lalu untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudari kekasih kami di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh dialami dalam kehidupan kami. Karena sungguh kami yakin dan percaya Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan bagi kebaikan semua tetap aman dalam penyertaan tangan kasihmu. Sebagai saudara-saudara yang jauh dari Wengapu, kami ada di tempat ini untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Sangat sedikit yang kami beri Tuhan, tetapi kami mau memberi dengan ketulusan hati kami dan kami berdoa kiranya boleh menjadi ibadah. Memang kita tidak berkenalan lebih dahulu, kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi karena kasih kami ada bagi Papa Mama di tempat ini. Kita mengucap syukur beberapa waktu yang lalu peristiwa kebakaran boleh terjadi dan tidak ada korban jiwa. Itu harus kita syukuri Papa Mama. Kami ini, mari kita bangun kembali kampung ini dengan penuh sukacita. Apa yang sudah berlalu pasti akan meninggalkan kenangan di hati Papa Mama. Tapi tetap mengarahkan pandangan bahwa Tuhan mengasihi papa mama di kampung ini. Selanjutnya, Mari kita beri aplaus. Terima kasih. Baik, Bapak Mama yang ada di Kampung Tarung, saudara-saudari yang kami kasihi, ini sangat sedikit yang kami berikan. Kami sangat berharap Bapak Mama menerima ini dengan ketulusan hati tidak melihat besar atau SMA kecilnya, SMA tetapi ketulusan hati anak-anak memberi bagi saudara-saudari di tempat ini. Selanjutnya, kami beri kesempatan dulu kepada Bapak Yohanes Lango mungkin untuk... Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Salam. Uh, ah, selamat siang, adik-adik, dari Esma Negeri 1 Sumba Timur. Uh, terima kasih banyak Bapak Guru, Ibu Guru yang saya cintai. Uh, atas kehadiran Mbak Ade dan Bapak-Bapak Guru dan Ibu Guru, terima kasih banyak kehadiran kami uh, bukan melihat atas bantuan kecil dan besarnya. Sehingga kami berterima kasih kepada kehadiran Adi dan Bapak Guru atas kehadiran saja secara kosong kami atau kami bilang ya terima kasih Pak. Ya mungkin Dapat. Saya tidak Negeri satu Waingapu kami turut berempati merasakan apa yang Papa Mama rasakan di tempat ini. Kalau kami pun yang mengalaminya di Waingapu tentu kami akan merasakan seperti yang Papa Mama rasakan di tempat ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan menerima kami pada siang hari ini dan kita terus berdoa Tuhan kuatkan Papa Mama di tempat ini untuk dapat melanjutkan pembangunan kembali kampung ini yang merupakan salah satu destinasi destinasi budaya di tempat ini. Oh. Membelakangi di sana sudah ibu di sana. Papa Mama saudara-saudara yang ada di kampung ini Ya, ya, ya.

Ya, selanjutnya anak-anak Sispala bersama dengan orang tua di kampung ini tetap Bapak Ibu guru juga tetap anak-anak kampung posisi apa? Tidak ini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tidak bisa kelihatan rumahnya. Jika sudah dapat belas Hari ini kami adakan bakti sosial di, pan, di Kampung Tarung PK Bubak dari SMA 1 Wengapu. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Hmm, sudah puas. Ya. Mari kita ambil posisi. Mawiki namastu namastu mom sidirastu tatastu swaha Brahmarpanam brahmaravir brahmanau brahmanautam brahmevadena gantavyam Brahma karma samadina aham vaiswan rubutam praminam deham dengan telah membakar yang ada di sini dan diberikan penghiburan atau sukacita eh penjual daging baru, daging baru, lebih enak biar sudah serap Yes, I'm

Satu, dua, tiga. Lagi. Sabar, sabar, sabar. Kami dari SMA Negeri 1 Waingapu yang tergabung dalam eh, siswa-siswi bersama pembina, PMR, Pramuka, dan Sispala datang mengunjungi Kampung Tarung yang terbakar satu bulan yang lalu dan sekarang dalam proses perbaikan. Kedatangan kami di sini untuk ikut merasakan eh, Bapak turut berduka, turut Musibah. bersusah bersama Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mengalami duka di tempat ini akibat musibah kebakaran dan Kampukan. kami berharap kehadiran kami bisa membawa penghiburan, sukacita bagi mereka. Tadi yang kegiatan-kegiatan itu ada uh, ambil gambar juga. Hmm. Doing. Cakmat. Orang orang iya. Turkum? Ya, tidak tidak kenapa kadang ada 10 lebih 20 lebih turun turun sore satu kelompok iya nanti satu, kalau satu baru turun iya. ada di kelompok sampai di hutan lah bermalam lah hmm. satu dulu makan di luar dia eh? kalau di hutan tempo minum di luar hmm. makan di luar istirahat sama tahan apa sampai dapat baru pulang tidak hampir berapa juga kalau sudah merasa nah belilah semua istirahat duduk baru sekali minum sekali makan kalau ada yang lapar tahan sari kalau ada rato kalau rato oh, suruh makan duduk suruh makan semua kalau ada makan duluan baru, baru teman semua yang jalan jalan lapar sih, saya akan makan duluan biar kita baru makan hmm. kalau satu yang yang makan duluan langsung lapar tiba-tiba hmm. gitu. Yeah.

kamera juga main satu orang pegang Pak Bapak Rosel satu power bank satu satu dua kenapa kok dampak bokong astaga kan ibu yang dari begitu tiga tiga tiga yang kayak gini loh maksudnya. Dengan aneh anak murid ke saya. sekali bahasa Inggris. Aku kirim ke sekolah Bapak dikirim. Tangan kiri, tangan kanan. Tangannya tuh. Lama Aku ditengah kan kau ini murid senior kita. Oh, kami dua. Sabar. Hai, Satu. Hello YouTubers, saat ini saya sementara berada di Kampung Laitarung di Kabupaten Sumba Barat Kampung ini merupakan uh, objek wisata atau menjadi destinasi budaya yang terus dilestarikan. Uh, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2017, kampung yang merupakan objek wisata ini terbakar sehingga menghanguskan 28 rumah adat. Dan kami ada di tempat ini mewakili SMA Negeri 1 Wengapu datang dengan perwakilan anak-anak dari ekstra kulikuler pramuka, Sispala dan PMR datang memberikan, memberikan dukungan moral juga doa bagi saudara-saudara yang mengalami musibah di tempat ini. Tepat bisa disur dan dilihat ini adalah anak-anak dari SMA Negeri 1 Waingapu yang saat ini sementara menyaksikan secara langsung sisa-sisa bangunan yang tertinggal dari musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Eh, ya, pada siang hari ini kami dari Perwakilan Isma Negeri Satu Engapu sedang berada di Kampung Tarung untuk melaksanakan anjang sana atau bakti sosial bagi saudara saudara yang mengalami musibah kebakaran di Kampung Tarung ini. Ya. Yeah. Kami dari SMA Negeri 1 Ingapu sedang melakukan aksi bakti sosial di Kampung Tarung. Nah, jadi ini ini kampung yang sempat terbakar pada bulan yang lalu dan sekarang kami dari Pramuka, Sispala dan PMR mewakili kawan-kawan yang lain dari SMA Negeri 1 Ingapu. Tuh. Udah deh, berdiri dulu. Satu dua. Ya. Berapa meter? Oh itu pak ganti Ini ditumpuk begini maksudnya apa ya pak? Ya ini setiap acara acara ritual oh, gitu. korbannya di, di, yang paling akhir, ah, yang, yang terakhir yang paling akhir maksudnya pasangnya paling atas ah ini berbaru semua ini karena